Mae'r prosiectau lider hyn yn cynnig gwasanaethau allgymorth i bobl ein cymunedau gwledig. Meleri Davies dwi, a dwi'n un o gyfarwyddwyr yn Iogwen. Mae Iogwen yn gymdeithas bydd cymunedol, a ni sydd wedi adeiladu cynllun heidro cymunedol yn Iogwen. My name is Joanne Batep and I am the Project Officer for the Go for IT project. Go for IT was designed to help people over 50 in the community, in the rural areas of Neath Patolbot to be actively engaged with um, their own digital equipment. Mi nath arloesi Gwynedd Wedig yn helpu ni'n fawr yn ystod uh, y cynllun ac yn arbennig felly o ran y cynllun cyfrondoliadau cymunedol. Yn benodol, nathyn nhw'n helpu ni i ariannu um, cwmni proffesiynol i greu fideo hyrwyddo ar gyfer y cynllun cyfraddoliadau. The funding for the Go for IT project came from the LEADER project um, for Regenerate in East Patalbot and from Theme 5, which is Exploitation of Digital Technology. Da ni wedi gweithio mewn partneriaeth trwy gydol yr holl brosiect, uh, yn arbennig felly efo cwmnïau ynni cymunedol eraill yr ardal yma yn eu padan Peris ac eraill. The benefit to the community is that people can come and access our outreach services and the IT side of it and save money, have fun, socialise with their friends and keep in touch with their family that live far away. Dyfodol i ni ydy parhau i gynhyrchu trydan, glân, gwyrdd a parhau i gynhyrchu um, elw glân i'n cymunedau ni. Um, a hefyd, da ni'n dechrau ar y, y siwrna rwan o edrych ar y, y potensial o gyflenwi trydan yn lleol. Um, am hwnna rhywbeth da ni'n hynod gyffroes amdano fo. For me, the proudest achievement of the project is I've had one client up in Onlloyn who really wanted to do shopping online herself independently um, for when the weather is bad and she's actually now doing that every week ordering her shopping and another lady who couldn't access the bus service up in Gors now orders her prescriptions online. I think it's really important that the Welsh Government fund rural initiatives because lack of broadband in those areas. There's not much transport in the area and there's lots of isolation for people in the area. So these funds are vital. Cynllun cymunedol ydy yn i ogwen ym mhob ystyr o'r gair. Cynllun sydd yna'n cynhyrchu trydan glân, um, ond hefyd cynllun sy'n cynhyrchu um, elw fydd yn cael ei ailfuddsoddi yn yn cymunedau ni.